Hello Dan Assalamualaikum bersama saya Safwan Dan hari ini kita akan bermain game Yang bertajuk Bertajuk A Mirage At Home A Mirage Of Home So aku tak tahu ni game pasal apa <laughs> Tanpa buang masa Let's go Right, where am I? Okay, so stamina health Oh, dah start dah Oh, ada flashlight apa ni? These are ruins. I should find a way to translate them. Tengok kamera eh. So kamera ni pandang belakang ke apa? What the heck? Do not... Oh dia tulis ah. Ha? Nampak oh? Daddy love TV. Weh! Apa lu? Weh, almari terangkat siap. Don't stay. Stay with us. Weh, dia cakap teman-teman terbalik tu. Very creepy lah. Okay, interesting. Game ni kita nampak lain kan. Dalam ni nampak lain. Uh, darah kau tengok tu. Dia setiap satu ni lain-lain eh. So, apa benda ni? Oh, boleh ambil. Throw. Okay. Okay, ada kena cari kod. Uh, ah, maybe boleh nampak kod. Aku nampak macam ada kod tadi belakang ni. Apa ni? Okay, tak ada apa. So kita kena cari kod. So kita akan pusing-pusing je cari je kod, no problem. Wah. Wow. Oh, ada dekat ta dekat tandas pula dekat ni. Dekat kitchen. Ooh. Oh, sebelah tu siapa? Sebelah tu. Okay Siapa dekat uh, dapur ni? Siapa dekat dapur ni? Apa ada ada remote control? Okay Okay, remote control tak sini. Tak ada makanan ke? Aduh. Kita tengok belakang ada apa? Uh, tak ada apa-apa. Tiba-tiba ada sarang burung ni kenapa? Oh, tangan. Wait, what? Tangan, tangan. ni, ni dalam peti ais eh? Okay, I see. So, kalau kita buka peti ais. Apa ni? Fanta ke? <laughs> What the heck? Fanta tu dia makan, makan Fanta. Minum Fanta. So Daddy love TV Clue kita Oh remote remote remote Tadi kan kita ada remote control So kita boleh ambil Yes Ini macam guna Buka TV Uih. Oh tu lah Tu bapak dia nampak Oh bagi bagi remote TV kat tangan dia Okay nah Nah Ambil Okay. Ah, Uh, place. Ah, dua. Terima kasih. Empat Empat tujuh tujuh enam dua. enam dua. There we go. Kita dapat key. Aku rasa kunci untuk bilik ni lah kot. For sure, kunci untuk bilik ni. Yup. Assalamualaikum. Okay, kita kena pastikan dua dua kamera eh. Belakang. Ooh. Terbakar kosong Apa maksud dia apa Apa ada squid game nya ni Segitiga Kosong What is meaning of this Weh api we Don't go Don't go Sekejap Kalau dia kata don't go Maknanya sepatutnya kita Pergilah kan Macam mana Okay kita pergi bilik ni lah Kalau macam tu Oh teddy boss Teddy bear Sekejap aku tutup pintu belakang ni Lain macam pula aku tengok Tak boleh tutup uh, Encik Teddy Woi oh, itu, Berhantu oh, tu tu. Ya Allah eh, Wait what What, what am I supposed to do? Hantu kejar tak faham Hantu ah, kejap aku kena buat apa So agak confused sebenarnya Daddy Love TV Okay itu kita dapat Lepas tu aku rasanya aku kena cari something Oh ni dia ha Jumpa dah Yelah dia suruh aku translate the rune kan Yup let's go let's translate that There go Pump Bear child Aku dah agak dah Mesti kena ambil Teddy bear tu Aku dah agak dah Aku dah agak guys Berry bear Oh berry bear Mari kita ambil dulu Kita gerak dulu Gerak So Oh hantu datang Hantu datang Hantu datang ah, Datang Datang Datang Datang Datang Teddy bear Teddy bear Teddy bear Teddy bear Teddy bear, teddy bear. Hop Hop Oh Mana muka kau terbakar Rasa kan Tengok sikit Oh Makan kau teddy bear Okay lepas tu Dah dapat tu lepas tu Oh Api tu dah hilang Aku dah clear kan kot Tak juga Okay, betul betul. Okay, darah ni apa benda sebenarnya? Tak ada apa. Okay. Buka PC. Okay. Needed to be said well, when I was done, I hit the switch behind great picture of beautiful husband. <gasps> Daddy say, mommy move picture. Di sebalik, don't look. So, maknanya hantu ni tak nak bagi dia pindah ke apa? Ni dia. Di sebalik. Yup. So, satu. Dua, tiga. Oh, no. Apa button dia? Dah. Oh! Kipas jatuh. Kunci pintu bulat. Okay. Aku main thumb je kot tu. Aku tak tahu. Aku main teka je. So, let's go. Kunci pintu bulat. Let's go. Gunakan. Yes! Right. So, tandas. Ooh, okay darah. Ada benda drop. Okay, atas tu ada macam kamera ke apa entah ni. Oh ni. Oh boleh ambil, boleh ambil, boleh ambil. Wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow. Hai. Saya mesin basuh. My god, mesin basuh. Okey okey dah dah dah. Okey mesin masuk. Bawa tenang. Ah. Uh, jap, kau tengok tu bersembuh. Bersembuh darah. Stay in here. Nope. Not gonna do that. Dia suruh aku stay in here. Okay, so kita buang je lah kot tak? Throw. Raus. Oh, panas, panas, panas, panas. Ha? Wait, what? Oh, tu yang perempuan jahat tadi tu. Eh, tembus. Ah, apa ni, PT? Bad ending? Wait, what? Bad ending? Kita takkan give up. So, kita akan try lagi untuk dapatkan good ending Alright Okay So aku tak tahu macam mana nak dapatkan good ending Tapi kita akan try Rasanya dia ada kena-mana dengan painting tu Okay jangan Jangan uh, Apa Apa ni jangan Oh okay So jangan painting tu kena letak kat tempat yang bagus so Kita akan speed Let's go Speed time Let's go, speedrun time, blah blah blah, pagi ni, okay Kat TV, 462 Right, speedrun time, speedrun time, speedrun time, speedrun time, speedrun time, speedrun time. Oh, maybe aku nak letak, oh, maybe aku letak sini kot oh. dekat sini, tak boleh No? Okay So, okay So, 4 uh, 7, 6, 2 There go Right, lepas tu buka segi tiga Diam So aku kena letak painting Sebab apa ada secret kan kat sini So aku kena pindahkan painting tu Ke Sini Tidaklah aku tahu Boleh kita penting situ yep. Okay So kita try ni dulu So kita jangan buat teddy bear dulu Kita try ni dulu Oh So tengok ni Bapak kita punya spirit dah hilang nampak Wah hilang dah macam Apa Aman lah damai Okay so now uh, No Kita buat ni Ni no, Ni no. Okay Okay Right there go Buka benda rahsia kita ambil benda ni Kita ambil ni Kita tengok ni, ni ending apa Aku rasa ni ending neutral kot Aku rasa ni ending neutral Hopefully lah Okay mesin basuh mengamuk Okay and then Kita bakar ni right, aku, Sebab aku tak usik teddy bear tu Aku tak usik teddy bear tu So I believe yang ni neutral ending Go Cross Spiran spiran guys Spiran sebab tak berhati Kita tengok Oh teddy bear Oh Ya, Encik Teddy Bear Neutral Ending, let's go Kali ni kita uh, Kena ambil buku lah kan Sebab Bear kan 4762, buang ni Syuh 4762 Right, ambil kunci ni Udah buka dah? Oh tak Right, lepas tu Oh, aku aku mesti kena bebaskan bapak juga Right Kena bebaskan juga sebab dia geng dia Aku yakin dia gantung bapak dekat kepala So kita sayang bapak kita lah kan Kita memang sayang pun Bapak ni dia pergi dah No Oh, oh okay, dia tak trigger lagi So aku kena ambil uh, Ambil juga eh, Remote ni Sebab bapak kita suka tengok TV pula kan Nah bapak suka tengok TV ke Nah Alright apa bro Selamat tinggal kawan Lepas tu kita kena ambil buku Buku kitab ni Sebab ending ending Good ending ni macam Remeh sikit Ini kita letak sini Alright this a bear child So bear child tu maksudnya dia Anak kan Ya Okey, dia kejar. Right. Okey, mati. Woo, dia okey. Tak nampak. Okey, mati lah. So, warna putih tu maknanya dia orang dibebaskan. And then, itu sajalah kot kan? Kita boleh gerak lah kot. Okey. What? Kod dia ni mampu-rapu kod dia. Aku pun tak tahu. So, kita ambil ni. Key, key Jepun. And then kita buka ni. Tengok. Allah, oh, Allah. Oh, oh, tengok baling. Marah nampak baling. Sambil ni kita tengok speedrun ni guys Okay buka ni Mari mari mari Bomba bomba bomba bomba bomba bomba bomba <laughs> Yeah let's go I believe itu semua ending Eh Oh ni lari ke Luar pula Oh lari luar apartment So yang ni kita terus keluar lah So inilah dia game dia Game dia betul-betul simple punya Mirage of Home Okay seronok lah Ah, tak adalah kena jump scare sangat Tapi dia punya puzzle tu macam seronok lah Takpelah kita mulakan hari Isnin dengan, Eh hari Isnin pula Hari Selasa Ataupun minggu ni dengan game yang simple je Okay aku record ni hari Isnin lah of course kan Sebab tu aku sebut hari Isnin So kalau korang suka dengan video ni macam masa Like Share komen, Jangan lupa untuk subscribe juga untuk tahu notification uh, Kita akan jumpa esok Kita jumpa lagi Assalamualaikum dan Bye bye